қазақстан мен қытай арасындағы э, өзара визалық талаптарды босату туралы өзара келісімге қол қойылмақшы екен осыған сіздің пікіріңіз қандай иә қазақстан мен қытай үкіметі екі елдің азаматтары бір елден екінші елге визасыз баруына болады деген келісім қол қояйын деп жатыр мен режиссер еркін рақышев бұған түбегейлі қарсымын оның себебі сол келісімшартта мынандай бап бар бір елдің азаматтары 180 күннің ішінде екінші мемлекетте 90 күн болуына болады екен ол дегеніміз былайша бір жылдың ішінде бір жылдың алты айын басқа мемлекетте болады деген сөз сонда ертеңгі күні қытайлықтар келіп жарты жыл қазақстанда емін еркін жүреді деген сөз емес пе осында өмір сүреді деген сөз емес пе бұл бұл біздің тұтастығымызға тәуелсіздігімізге өте қауіп төндіруі мүмкін сол үшін де мен бұған қарсымын кейбір сарапшылар біздің елге қытайлықтардың көптеп келуі туризмге жақсы дамытады экономикамызға тиімді деп жатыр осы тұрғыда не дейсіз сіз мен бір нәрсе айтайын былтыр бір миллиондай орыстар соғыстан мобилизациядан қашып қазақстанға келгенде не болды естеріңізде ма экономиканы көтерді ме олар жоқ барлық пәтерақыдан бастап барлық біздің тауарлардың күнделікті тұтынатын азық түліктің бағасы көтерді а егер бір миллион емес он бес миллион қытай келсе не болады ертеңгі күні масқараның көкесі сұмдық болады сол үшін де мына келісімшартқа қол қоюға мен түбегейлі қарсымын қандастарымыздың барып келуіне жақсы дейді оған қалай қарайсыз екі жарым үш миллиондай қандастарымыз бар қытайда тұрады осында бір бес жүз мыңдай басшы қытайдан келген сол азаматтардың ағайын туыстарына барып келуіне мынау тиімді жақсы кәсіпкерлерге де тиімді визаға жаңағы кезекке тұрып қашан болады қанша ақша төлейміз деп бастарын қатырмай кез келген уақытта ұшып барып келе береді ауырып жүрген науқас адамдарға да тиімді бұл иә бұрынғыдай виза тосып отырмайды бірақ бұл жекелеген адамдарға тиімді ал таразының екінші басында мемлекеттің мүддесі тұр ал мемлекеттің мүддесі әрқашан да жоғары болу керек мемлекеттің мүддесіне келетін болсақ біз бұндай жатқан қол қоймауымыз керек біздің үкімет қолма қоймау керек егер жүдә ойбай қол қоюымыз керек бұндай келісіп келісімшартқа деп атса, жапониямен қол қойсын америкамен еуропамен қол қойсын ол мемлекеттермен қол қойсын да бар кейін жүре берейік себебі олар бізге қауіп төндірмейді қауіп қытайда осы мәселе бойынша үкімет пен билік халықтың пікірін білу үшін сауалнама жүргізіп жатқан екен иә сіздің ойыңыз қалай ол туралы енді мына үкіметтің жүргізіп жатқан халықтың пікірін білейін деп сауалнама жасап жатқаны егов арқылы анда мында бұл көзбояушылық себебі ұлттың мемлекеттің тағдырына қатысты мұндай сұрақтарға халық болып референдум өткізу арқылы жауап берілу керек мен білемін халықтың сеземін ойлаймын халықтың тоқсан тоғыз пайызы қытаймен осындай сұмдық келісімшарт жасасуына қарсы ғой деп ойлаймын сондықтан да билік қол қоймай мына келісімшартты болашаққа шегеріп тастау керек кейін көреміз деп немесе референдум өткізіп халықтың пікірін білу керек егер таза әділ ә, жаңағы сауалнама жүретін болса халықтың басым көпшілігі айтып отырмын ғой тоқсан тоқсан тоғыз пайызы бұған қарсы болады ғой деп ойлаймын ереке сұхбатыңызға рахмет сәттілік тілеймін Vâng.